қайырлы күн қадірлі телекөрермендер эфирде сырласайық бағдарламасы бүгінгі күндеріңізге тек қана сәттілік серік болсын деп біз ә, сыр сақтаудың құпиялары жайында оның пайдасы сауабы жайында тереңірек қозғайтын боламыз ә, ол үшін біздің бағдарламамызға келіп отырған қонақтармен таныстыруға рұқсат етіңіздер олар дінтанушы малика ергешева және де әрине өзіміздің тұрақты қонағымыз жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер кітапханасының директоры ғазиза құдайбергенқызы қош келдіңіздер ханымдар қалдарыңыз қалай жақсы жақсы ма жақсы сыр сақтайсыздар ма <laughs> бәрекелді онда дәл біздің меймандарымыз өздерін тауып келген екен бүгінгі бағдарламаға жалпы сабыр кірді ашады дейміз иә сабырсыз сырды ашады деп та жатамыз сыр дегеніміз не ол қай кезде ә, сыр болады соның арнайы анықтамасы бар ма осыдан бастап көрейік ал адамның жалпы ішкі сыры болады ол болу керек адам баласы болғаннан кейін ә, сол сыр сақтаудың ә, құпиясы сыр сақтаудың маңызы деп жатырмыз ғой сол осы ә, кеше тақырыпты жіберген кезде ойланып жатырмын мен осы тыйылатын нәпсілердің бірі сол сыр сақтау керек шығар деген иә. ә, осы жаңа ғана бір дана сөз оқыдым сыр сақтау жаңа сыр сақтамасаң а сырыңа сараң бол дейді қандай ғажап иә сырыңа сараң бол әйтпесе құр боласың дейді осындай жаңағы бұл негіздерден бастағаным сырдың мағынасы маңызы өте тереңде жатыр деген сөз ол адам баласы жаңағы міндетті түрде өзінің ішкі ойы жаңағы адам танып болмайтын мінез құлқы болады жаңа болмысы болады соған байланысты адамдан міндетті түрде жаңағы өмір сүру қалпы тіпті мамандығына байланысты да жаңағы сыр ішкі сыр болу керек ол әрине сақталу керек сырдың негізгі маңызы мағынасы ау деймін жақсы енді мен сізге сауал қойсам деймін жалпы сыр сақтаудың яғни аманат деп білеміз ғой енді иә жалпыға аманат ешкімге айтпашы деп жүрегімізді қолымызға қойып кейде осылай өтініп жатамыз бірақ өкінішке орай ол аманатты кімге айтуды да біздер білмей жатамыз соның кесірінен көп опық жеп жатамыз енді бірақ мүлдем аманатқа ә, оның жүгін сезінбейтін адамдар жоқ деп айтпаймыз жалпы сыр сақтаудың діни тұрғыдағы оның Ә, үкімі сауабы ә, сыр сақтамағандардың көретін зиян жайында кеңірек айтып кетсеңіз бисмиллахи рахмани рахим негізі сыр дегеніміз екі адамның арасында болатын ә, бір іске байланысты аманаты екі адамның бір біріне беретін аманаты болып саналады яғни аманатқа білесіздер шариғатымызда аманатқа қиянат жасауға болмайды әрине ә, бұл жерде бір сырды айтатын адам Э, екінші адамға ол толықтай сену керек бірінші шарт және екеуінің арасында тығыз қарым қатынас болу керек э, көбінесе сыр екі достың арасында екі бір біріне жақын э, бір біріне толықтай сенетін бір біріне ешқандай күмән келтірмейтін адамдардың арасында сыр болады бірақ бұл сырды бізде көбінесе енді эмоциямен көбінесе бір емес бірнеше адамға айтылатын кездер болады иә. бірақ сыр деген сөз ол екі адамның арасында ғана болу керек егер де адам өзінің сырын адамға келесі бір адамға айта алмайтын болса онда ол сырын аллаға айту керек өйткені <clears throat> құранда яқу пайғамбардың дұғасы бар мен уайым қайғымды сырымды яғни тек қана аллаға айтам дейді бұл деген сөз ол кісі соншалықты қатты уайымда бір нәрсе жегідей жеген ол кісіні сол нәрсені сырын тек аллаға айтқан өйткені ол білген оны басқа адамдар көтере алмайтын ол сырды сырды біз көбінесе мынау жақын досымызға айтамыз да бірақ ол досымыз кейде оны байқамай айтып қойып жатады бұл сол сырды ашып қойған досымыздың иманның әлсіздігін оның аманатқа дұрыс берік еместігін білдіреді егер де досымыз сырды ашып қойып бірақ кейін егер де оған өкінетін болса онда бұл оған қайтадан сыр айту айтпа ол адамның өз еркінде ал оның тәубасы қабыл бола ма тәубесі қабыл болады егер ол шын мәнінде алладан бірінші кешірім сұраса тәубе етсе және екінші бауырының жаңағы өзінің бауырының алдына келіп шын мәнінде мойындау керек мен оны сөз барысында білмей қалдым немесе мен оны әдейі жасаған жоқпын мен алладан тәубе етіп кешірім сұраймын сенен де соның кешірімін сұраймын деп егер де досы кешірмей бара жатса онда араға уақыт салу керек дейді арада кішкене уақыт беру керек жаңағы адам толықтай оның өкпе назы толықтай жолын шайылмайынша уақыт беру керек және ә, білесіздер пайғамбарымыз саллаллаху сүннетінде бар ол адамға сыйлық беру керек егер екі адамның арасында сыйлық болатын жүретін болса онда ә, сүйіспеншілік артады ол адам оны кешіруі де мүмкін немесе егер де досы оған екінші мен саған ешқандай сырымды айтпаймын десе онда оған қайтадан килігіп ә, жаңағы қайта сырыңды айт деп оның сырын тексермеу керек құран кәрімде ә, серттеріңді берік ұстаңдар дейді қиямет күні сөзсіз серттерің үшінде жауап бересіңдер дейді мысалы мен айтам мен сізге күн апай мен сізге осы ә, сырымды айтам, сіз ешкімге айтпаңыз деп айттым ол уже сізге аманат сыр болады да бірақ та мынандай жағдайда болады екен егер де мен сізге бір нәрсені айттым да сізге сыр деп айтқан жоқпын бірақ жан жағыма қарай былай жалтақтасам yeah. Иә. демек оның өзі демек сыр болып саналады иә yeah, иә yeah, өйткені сыр деп айтпай ақ мына жан жаққа қараса немесе ақырын дауыспен айтатын болса жеке шақырып айтса mm -hmm. ол аманатқа аманаттың қатарына кіріп кетеді қандай ғажап жалпы ұм, аманатқа үйрететін осы сыр сақтауға үйрететін достарыңыз болды ма жалпы мен осы жайында сұрағым келіп тұр сыр сақтау ә, жалпы негізі бәрі бір біріне байланысты ғой иә, иә жаңағы көңіл дейді адамдардың бір бірімен жаңа қарым қатынасы ол мына мінездің көңілдің әңгімесі болғаннан кейін бәрі байланысып жатады ә, бірақ ә, сыр сақтау жаңа мейлінше ә, менің ойымша оның түпкі астарында бір сыр сақтай алатын адам ол мейірімді адам барынша қамқор адам барынша көңілге қарайтын адам деген түсінік жатады менде сосын ол ә, болмыс шығар ол мінез шығар сыр сақтай алу деген ол санаға байланысты шығар деп ойлаймын өйткені ә, бізде енді жаңа балалы отбасы былай бірге отырып дастарханда тамақ шай ішкен кезде енді бір әңгімелер айтылмаса жаңағыдай арнайы тіпті психологта болған жоқ біздің кезімізде иә, мектепте де иә, болған иә. жоқ жаңағы ата анаңның уақыты жоқ сенімен отыратын ол қыз балаға үйрететін дүние көп әрине жаңағы әйтеуір қоғамда қара алып жүруді үйретті әйтеуір жаңағы қоқыс шашпай жүру жаңағы сораптап ішпеу деген сияқты бірақ анамыз отырып жаңағы бір біз ондай дүниені үлкендердің қарым қатынасынан өзіміз үйрендік мынау дүние дұрыс емес екен ғой өмірден көрдік практика жүзінде көрдік жаңағы екі адам бір бірін сырын сақтай алмайды жаңағы айтып қояды реніш болып жатады тіпті бет көріспей өмір бақи сондай ә, бет көріспей кететін адамдар да болады ә, сондықтан <clears throat> жаңағы ә, сыр сақтау арнайы ә, жаңа мінезге болмысқа да байланысты ортаңа отбасындағы тәрбиеге сосын жаңағы алланың өзі бала туғанда берген санасына байланысты ау деп ойлаймын өйткені мен өзім кішкентай күнімнен жаңағы көбінесе сыр сақтай алатын адамдар негізі көбінесе үндемейтін адамдар болады үндемейтін көп сөйлемейтін өйткені көп сөздің ішінде артық сөз кетіп қалады иә. жаңағы айта салайыншы деп ол сыр сақтау деген ол бір жаспен келетін нәрсе емес жас құр өзі мүмкін да дан алғысыз сондықтан осы елу алпысқа қандай керемет айттыңыз жас құр өзі келе мүмкін салт келе салуы мүмкін ғой иә, иә. иә ол сондықтан андай бір біз бәрібір де андай үлкен адам ғой деген жаңағы сипаттаманы көп айтамыз ол үлкен жасқа байланысты емес әлі күнге дейін елу алпыстағы кісілердің өзі осы бір айта салайын деп едім деп айтқысы келіп ішінде сақта алмай осы бір жаңағы ол оның ар жағында мына жүрек жаралау деген бар біз жүректі сақтамаймыз ғой иә. қасақана айтылатын ә, ондай жағдайлар өте көп кездеседі <coughs> сосын мен ә, кішкентай күнімде ағам айтатын марқұм ә, саған өте ауырлау болады дейтін Сон неге деймін ғой сен көп үндемейсің сосын ішіңе бәрін ішіңе сақтайсың дейді мхм ол кішкене күніңізде айтылған нәрсе иә сен кішкене күн болғанда бір тоғызыншы оныншы класс енді жаңағыдай жұртқа жеңгеңе қарайсың сол жаңағы сол сол кездегі бір өзіңнің ой пікір түсінігің ғой енді иә, кітаптан иә. оқып аласың түрлі дүниені ана кейіпкерді бейнесіне еніп аласың оның жаңағы э, бір э, сол кезде ойы бар кішкене саңылауында бір дүниесі бар адам ойлана бастайды мен осындай дүние жасамаймын деп сондықтан анау бір жиі айтылатын әзіл бар ғой әй алтын сырғаңды өзің ала берші мен қатты айтқым келіп тұр деп <laughs> жаңа қайнысының бір білдірген қайнысы ауыз бастырық дейді ғой иә, иә. қазақта бар дүние ғой ол енді ауыз бастырық берген ғой енді алтын жүзік сөйтсе жеңгесі айтады дейді айналайын алтын жүзігіңді алып кетші мен қатты айтқым келіп тұр <laughs> сондықтан ол ә, жалпы білмеймін ол ұлтқа тән дүние ме ә, негізі ә, жаңағы ә, сыр сақтау ол мінез сияқты сонда менің ойыма оралып отырған сұрақ негізі жалпы сонда сыр сақтау шеберлігі ол томысынан тумысынан ба жоқ әлде тәрбиесінен бе деп мен ә, сауалды көкейімде дайындап отыр едім тумысынан шығар ол болмыс иә. шығар ол тектілік шығар сыр сақтауға тәрбиелеу мүмкін ба адам мүмкін емес иә ол басына бір таяқ болып тиген кезде жаңағы мүмкін келесі жолы осындай бірақ үйреніп қалған ауыз деген сөз бар қазақта үйреніп қалған иә жаңағы мен жаңағы айтып отырғаным сол ол бала онда ма ол әйел елуде ма үйреніп қалған ауыз ол жалпы мына жүректен шығатын дүние ғой жүрекпен қабылдайтын жүректен шығатын жеңіл желпі қарамайтын дүние болғаннан кейін жаңағыдай бір бізде тәрбие дейміз ғой енді міндетті түрде отбасында тәрбие болады өзі әр отбасында бірақ ол отбасының өзінде бір әке бір шешеден бес саусақ бірдей емес алада туады құлада туады сонда әке шешең сені басқаша оны басқаша тәрбиелеген жоқ қой әрине сондықтан ол бір ең бірінші жаңағы туа біткен қасиет шығар деп ойлаймын мен одан кейін ақырындап жаңағы тәрбиеге көнетін адам болады сондай адамдарды бәлкім ә, жаңағы адамның сыры болады ол саған Э, берілген аманат ішіне сыймай жаңағы э, уайыммен ойымен бөліскісі келген шығар сен соны барынша лажы болса э, ешкіммен бөліспеуге сырын ашпауға тырысу керек деп үйрету керек шығар айту керек ал бірақ енді ары қарай тағы да айтамын ол адамның жаңағы санасы қалай қабылдайды солай сияқты енді ә, екеуіңізге де ортақ сұрақ жалпы мүмкін қазір біз эфирді пайдаланып отырып мысалы біздің бағдарламамыз сырласайық иә та біздің кейде айтатын сырларымыз болады сырға берік дүниелерді мысалы талап ететін кездеріміз болып жатады иә ә, кейде біздерде де бағдарламаның аясына саятын сұрақтарды мысалы қыз келіншектеріміз жекелерімізге жазып айтып жатады енді э, мынадай жағдай э, жалпы сыр сақтаудағы ислам тұрғысынан сауабының қаншалықты екенін қаншалықты оған сауап жазылатыны жайында тереңірек ашып айтатын болсаңыз бәлке біздің қыз келіншектеріміз осы э, сыр сақтау құпиясына да мүмкін жақынырақ соған бір табан жақындап бойына сол қасиеттерді сіңіріп соның сауабын білгеннен кейін және зиянын ашып айтсаңыз өйткені бұл дүниелікпен ғана өмір сүретін қыз келіншектер жалпы пенде кімді алып қарасаңыз да е жарайды енді айттым не болыпты енді деп қысқа қайыра салады ал бұл сыр сақтаудың қаншалықты маңыздылығы жайында енді о дүниелік екеніміз ақиқат қой енді уақытша қонақтарымызға бәріміз осы жайында тереңірек тарқатып айтып берсеңіз алланың алдында қандай дәрежеде болады сыр сақтаған адамменен қасақана сырын ашып елге ұятты жағдайға жеткізіп қоятын адамның айырмашылығын. осы нәрсеге байланысты күнсұлу ханым менде бір оқиға айтқым келіп отыр енді бізде көбінесе халықта оқиға айтылған кезде көбірек тереңірек түсінуге білесіздер екі адамдар болған пайғамбарымыздың кезінде өзін мұсылманмын деп айтады бірақ мұсылман емес іштей сондай адамдар болған бірақ олардың ешқайсысын сыртқы көрінісінен ажырата алмайды адамдар былай иә. сыртқы көрінісінен мұсылман бірақ жаңағы аллаға мүлдем сенбейді тек қана сырт сырттай ғана айтып жүреді бір күні пайғамбарымыз хузайфа ибн яман деген өзінің сахабасы болады сол сахабаны алдына алып келеді да бір өзін шақырып мынау мынау мынау адамдар екі жүзділер мұнафықтар дейді тек бір адамға айтады сөйтіп ә, бірнеше сахабалар кейіннен сол хұзайфаға хұзайфағана кімнің жүзді екендігін білетінін естиді мхм сөйтіп сахабалардың көпшілігі хұзайфа ибн яманға барады айтшы хұзайфа мен кім мұнафық деп мына сыр ақтарып жатқан жоқпын адамдарды масқара етіп а сен мұнафық екенсің ғой екі жүз екенсің ғой деп айту үшін сұрап жатқан жоқпын тек қана маған айтшы мен сол тізімнің ішінде бармын ба деп айтады сонда хұзайфа ибн яман айтпай қояды омар радиаллаху анху енді ол кісі жәннатпен сүйіншіленген адам ғой сол кісінің өзі барып айтады хұзайфа жалынып сұраймын тым болмағанда маған ишарамен көрсетші дейді мен ішінде сол тізімнің ішінде бармын ба жоқпын ба сонда хұзайфа ибн яман айтады ешқашан айтпаймын бұл, бұл нәрсені дейді яғни бұрынғы кездері адамдар даже қазіргі кезде кейбір адамдар бар сырым менің менімен бірге қабірге кетеді деп айтады өйткені ә, бір үлкен бір ғалым ғұлама кісінің айтқан сөзін ә, өлеңін оқып қалдым да Э, маған айтылған біреудің айтқан сыры ол қабірдегі адам сияқты емес дейді өйткені қабірдегі адам ол қайта тіріліп ол шығады қабірден дейді да алланың алдына барған кезде біз қабірден қайтадан тірілеміз ал э, мен э, маған айтылған сыр ол бір қабірде жатқан қабірде жатқан адам сияқты емес тіпті одан да жоғары одан да жоғары ол сыр иә ол сырды мен жасырдым тіпті жасырудың үстіне жасырамын дейді бір күні сол саха ә, ғалым кісіден келіп сұраған екен мен саған бір сыр айтқан едім сол сыр есіңде ма деп соны сақтадың ба деп айтады сонда жаңа ғалым айтады мен сенің не айтқаныңды жасырдым және сенің кім екеніңді жасырдым дейді мен есімде жоқ сенің кім екенің және не айтқаның дейді да шын мәнінде мүлдем ол нәрсені ұмытамын дейді былай ойлап қарасаңыз мысалы жаңа оқиғада омар қайта қайта сол кісіден сұрайды кімнің мұнаф екенін бірақ ол айтпайды жаңа ғалымның сөздерінде байқадық қой сонда омар айтады егер сен маған кімнің екі жүз екенін айтпасаң онда мен сенің кімнің жаназасына барасың мен соған барам, кімнен бармайсың мен бармаймын дейді и өйткені мұсылман адам мұнафықтың яғни екі жүз адамның жаназасына бармайтын болған сонда сол жаназасына бармағанын түсінетін болған да оның мұнафық екенін иә? мұнафық екенін түсінетін болған бірақ ешқашан хузайфа ибн яман ол сырды айтпаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисі бар ей жаңағы тілдерін сақтай алмайтын мұсылман бауыр мұсылмандар дейді да егер де сендер біреудің айыбын ашатын болсаңдар дейді онда сендер алла тағаланың бір алланың бір жасырған ашқанмен тең болады дейді Үху. ал егер де кімде кім алланы аңдайтын болса алла тағала оны өз үйінің ішінде отырып болсын масқара етеді дейді мысалы бір адам екінші адамға құпиясын айтты ма онда ол алла тағаланың айыбын ашқан сияқты нәрсе болады да өйткені оған сыр етіп айтып қойды енді бұл қыз келіншектерге әсіресе өте қатты керек қой Ә, бізде көп нәрсе бар аңдимыз мысалы біреудің ұнайды ғой сол ол ұнайды адамды бір адамды екінші адамды аңдуы өзі ә, не екен ғой қолы бостықтан иә. мынау yeah. қолы бос ешқандай өмірде мақсаты жоқ өзінің өмірін жай ғана сүріп жатыр қол қолы бос адам көбінесе әртүрлі жаман ойларға барады екен мынау жаман ой жүректің ғайбаты екен жаман ой жүректің ғайбаты yeah. Иә жүрек мынау сіз оны сөзбен айтпайсыз бірақ жүрек одан ластанбайды бірақ жүрек ластанып кетеді өйткені жүрек ол мына тілден ластанғаннан мынау қиын ғой ол мынау қиын өйткені жүрек қиын ластанса ол жүрек қара дақ сияқты болса ол жүрек одан нәрсе жаман нәрсе жоқ та өйткені алла тағала жер бетіне жүректерді ыдыс қылып берген ыдыс не нәрсеге толады сол нәрсені шығарады екен сонда айтады да егер де адам бір адамның ә, айыбын аңдайтын аңдитын болса yeah. Иә. не істеді не жеді uh -huh. ажырасты ма үйленді ма не істеді деген сондай нәрсе аңдай беретін болса ол алланы аңдығанмен бірдей болады да ал егер де кімде кім сондай аңдуын тоқтатпайтын болса онда алла тағала оны өз үйінде отырса да отбасымен отырса да оның айыбын ашып қояды мысалы бізде кейде кемшіліктерімізді қателіктерімізді отбасымыз ата анамыз біледі ғой иә yeah. бірақ солардың өзіне тіпті алла ғана алла білетін ғана білетін сырлардың өзін ашып береді екен да өйткені алланың есімі бар әл деген әл деген сөз құпияны жасырушы адамның күнәсін жасырушы егер алла тағала біздің күнәмізді жасыратын болса онда адамның пенденің екінші бір пендені күнәсін ашуын ашу бұл адамның көргенсіздігін оның ә, имансыздығын білдіреді екен иә осы жағдай осы нәрсеге байланысты мына бір нәрсені айтқым келіп тұр жалпы мынандай екен адам егер бір адаммен достасқысы келсе онда төрт қасиетіне қарау керек екен қандай мысалы біз екеуміз достасқымыз келе ма иә. онда расында достасқым келеді иә иншалла <laughs> сіздің маған қарым қатынасыңызда төрт нәрсе анықтайды екен сіз ашуланған кезде менімен қандай қарым қатынастасыз бұл екеуміздің достығымызды білдіреді егер бұрынғыдай ашулансаңыз да өзіңізді ұстап бұл менің бауырым ғой деп ұстап өзін жаңағы не дейді ғой артық сөзге бір боғауызға апармайтын болсаңыз онда достықтың белгісі одан кейін қуанғанда қандай қарым қатынаста болады адаммен және сізден дәмеленгенде досыңыз және ә, нәпсінен еріп кеткен кезде осы төрт жағдайда досқа қарау керек егер төрт жағдайда ашуланғанда қуанғанда дәмеленгенде нәпсіне ергенде сізбен қарым қатынас өзгерсе онда ол адам дос емес және оған сыр айтылмайды осы төрт қағидаға сүйене отырып қадірлі қыз келіншектер әсіресе сіздер сырыңызды кімге айтуыңызды білсеңіз керек иә. себебі кеде кейде болады отбасынан жасыратын сырлары болады бір құрбысына бөліскісі келеді отбасындағы Ә, жалпы енді мен енді осыны қаншалықты айтылу керек айтылмау керек білмеймін ә, сырласайық бағдарламасында сыр сақтауға байланысты тақырып болғаннан кейін кейде ерлі зайыптылардың арасында бір құпия сырлар болады осы хақында да айтсаңыздар екен себебі қаншалықты әйел адам өзінің ерлі зайыптылық жолындағы небір құпия сырларын құрбысына айту керек жас келіншектерге әсіресе айтатыным біреуге біреуді жаңағы айыптау үшін иә. мен баламды ойлайтын қандай керемет менің баламның алдынан шығып аяғынан шалмас па екен деп ал қызымды былай үйретемін мен адам жалғыз отырғанда да әдепті тәртіпті болып отыру керек құлыным деймін енді ерлі зайыпты ерлі зайыптың арасында мен жаусы жақында ғана бір сөйлесіп отырып айттым сіңіліме айттым жаңа туыс сіңілім бар еді сосын айттым айналайын негізі адамға ең жақыны зайыбы атана ата анасымен онымен қарым қатынас бөлек бала баласымен ал сенің жаңағы нағыз сені түсінетін нағыз бір біріңе құрметпен қарайтын мен түсінетін баяғыда қалай болған деген ғой бүйтіп иә. аталарымыз болды ана жақ жасалып жататын ол ондай жаңа қаңтар қайда ондай қатын қайда деген <laughs> қалихан ағаның бір сөзі бар ғажап ана мұртыма мұз қатып келгенде әйелім сындырып түсіріп жаңағыдай солай қарсы алатын еді деген <laughs> ондай қаңтар қайда деген сияқты ондай әйел қайда қазір менің рас әсіресе жас келіншектерге аса бір көңілім тола бермейді ол жаңа сырды айтпау керек деп жатырмын бір жалпы жалпылама осындай бір отбасында дүние болып жатыр жалпылама бір айтуға болатын дүниеден ақыл сұрауға болады мен айтамын ей иә, айналайын жаңағы тіпті ажырасуға дейін барып жатқан кезде мынандай мынандай оның себебі не деген ал түпкілікті адамға ең жақыны әйелі мен күйеуі әрине ол екеуіне қатысты сырды мен жалпы күйеуін жаманаған әйелді әйелін жаманаған еркекті мен еркек деп есептемеймін ол бірге тұра ма ол ажырасып кетті ма сондықтан ол азаматтыққа сын сыр дегеннің сыр сақтамаудың артында өсек жатады иә yeah. қазақтың кәдімгі өсегі ол yeah. Иә. ана күнсұлу сен сөйтіп айтты ғой деген кезде <laughs> сонда анау өсек деген жаман нәрсе екенін бәріміз білеміз өсек аяң деген ол жаңағы бір үлкен ғайбат іс қой сондықтан мен де жаңағы бұрын ол ана жүрекке ауырлық түсіреді сен қанша жерден пайғамбарлық мінезді бәрімізге бермеген ғой біз пендеміз ғой сен мен мән бермеймін дегенде жүрегің ауырып қалады ғой иә. ол өткенде менімен жақсы амандасып еді күнсұлу неге өйтеді екен деп менің жүрегім мен оны біреуге айтпаймын иә yeah. аяна күнсұлу айтып мен жүрегім ауырып қалады жаңағы сондықтан ол жүрекке бірден бір мына бізді жаңағы көп мән бере бермейтін ана ерлаштың бір ғажап өлеңі бар ғой жүрегіңді сақта жүрегімді сақта деп біз көп жағдайда тілмен жұмыс істеп кетеміз сол бүкіл бізге осы жаңа жарық дүниені бергеннен кейін соны сүргізіп тұрған кеудеміздегі бір жапырақ еттің біз физикалық жағдайын ғана ойламауымыз керек жүгіріп анау бәленбай шаг жасап иә. жүрекке салмақ түсірмей витаминдер ішіп емес жүректің екінші жағы болады иә. ол жүректі жаңағы бір мынандай тырнақшаның ішінде әдемілікпен толтыру әдемі көрініс көру әдемі адамдармен әңгіме айту әдемі жерде жүру әдемі сөйлеу ол жүректің ұзақ өмір сүруіне ол екі есе әсерін береді сол жағы бізде кемшін қалып жатады жүректі біз рухани руханиландыруға өзіміз жаңағы көбінесе мән бермей жатамыз сондықтан оның үлкен мына өмірге келгеннен кейін жарық дүниені көргеннен кейін ұзақ өмір сүргің келеді ғой әрине баланың қызығын көргің келеді ел көргің келеді жер көргің келеді тіпті мынау алпыс жетпістен асқаннан кейін тіпті жаңағы өмірге деген құлшыныс ол былай апалар былай әлгі сөзбен айта береді негізі өмір сүргісі келеді ғой <laughs> сондықтан сол өмір сүрудің негізгі жаңа ұзақ өмір сүрудің ол инфаркт алуы мүмкін да жаңағыдай ал бірақ негізі ол инфарктқа сені не жеткізді иә медициналық жағы көбінесе медициналық жағына мән береміз де ал сол жүректі жеткізген біз өзіміз болмаса сенің айналатын мынандай ғой жаңағы ә, реніш өкпені шайып сенің жүрегіңді қара, жүрек қараю деген болады ол жүрек қара краскаға боялмайды ол жүрек қараяды Сонда жүрек қарайтатын адамдардан мынандай ә, тіпті ана э, ештеңке мен өмірімде талай э, адам талай орта туған туыс ағайын көріп жүрмін ғой тіпті бір ә, ештеңке өзгертпеген адамдарды мен бәленбай жылдан кейін көріп мынандай алла бұған осындай сынақ беріп еді ғой мынаның ойы жоқ екен ау о бастан саналы емес екен ғой бұл неге өзгермеген бұл өзгеру керек еді ғой бір анау негізі біз ұсақ түйекке мән бермейміз өмір сол ұсақ түйектен тұрады адамның қылығы мінез құлқы сол ұсақ түйектен байқалады сондықтан жаңағыдай жүрек қарайтатын адамдармен барынша одан да амансыз ба аман деп амандығын тілеп алысырақ жүрген дұрыс ау деп ойлаймын бәрекелді өте керемет мына ұлттық тәрбиедегі қыздарымызды сыр сақтаудағы жалпы қазақы жалпақ өзіміздің тілімізбен әдемі жеткіздіңіз баламның алдынан шықпасын деп сыр сақтауда өзіңіз бойыңызда сыр сақтауда және аузыңыздан шыққан әрбір сөзіңіз сіздің өміріңіздің алдын орап отыратынын білген болсаңыз онда сіз әрине сырға берік боласыз иә енді біздер э, көп нәрсе айта аламыз <coughs> өмір туралы тәрбие туралы адамның көркем мінезі жайында енді ол да сыр сақтау дегенде көркем мінездің бір түрі ғой негізінде иә мен ойлаймын негізінде қандай да бір әйел заты асылында өзін нәзік ақылды ибалы ұяң кәдімгі өзіміздің қазақтың бұрыннан келе жатқан жаңағы көзін тік қарамайтын тік қадамайтын ер азаматтарға қарсы келмейтін құрметін білдіретін осындай әйелді бәрі армандайды иә негізі негізінде иә енді көпке топырақ шашпай қояйық бірақ ол осы бізде мынандай нәрсе көп болып кетті да қыздар көбінде өзін сырт көзге сондай көрсеткісі келеді асылында іші басқа нәрсе сөз бөлек бөлек иә сосын әлеуметтік желілерде мысалы сондай бір өзін көрсетіп ақылды сөзді көп жазып қояды біреудің сөзін жазып қояды жарайды жазсын содан алатыны болса құба құп нұр үстіне нұр оның да түзелуге қақы бар иә, иә, иә келуіне иә. бірақ көп көз алдамшы жаңағы бояушы бояушы дегенге деген сөзіміз бар ғой иә басқа ә, неде болып жатады бұл бір енді мен қазір өз басымнан өткен бір жағдайды айтқым келіп отыр бірақ одан алдында сізге бір сауал сіздерге мінекей ә, мысалы мен өзім деп айта берейін иә бірақ ондайға енді әльхамдулилля ондай жағдайға жетпейтін жеткізбесін алла мынадай ғой мысалы сіз маған бір сырыңызды айттыңыз иә әлке сырыңызды айттыңыз ә, мен соны ұзақ жылдар сақтап жүрдім сақтап жүрдім сақтап жүрдім иә бірақ бір бір болады ғой енді мысалы жарайды бір э, үлкен шаққа жеттік сонымен бүйтіп айтылып қойды иә айтылып қойды сөйтемін мен барып бұл кісіден кешірім сұраймын мен сырыңды айтып қойдың осынша жыл сақтап едім бірақ енді жетпей қалды деген сияқты сол сырды айтып қоюшы адам қалай тәубасына келу керек сіз ол жайында жаңа айттыңыз кешірім сұрау алланың алдында оның алдында кешірім сұраудан бөлек қалай не амалдар бар э, жаңа бірінші сұрағың осыдан алдыңғы сұрағыңызға байланысты күнсұлу ханым айта кетсе өйткені бұл туралы хадис бар да оны айтпасам болмайды енді ә, алланың алдында қиямет күні ең дәрежесі төмен ерлі зайыптылар бар екен олар э, бір бірі туралы өсек айтатындар ә, э, бір біріне мысалы екеуі әйел мен күйеуі қосылып ертесі күні бір бірінің кемшіліктері туралы достарын айтатын ананың достары біліп отыр мынаның yeah. Иә. құрбылары біліп сондай ерлі зайыптылар алланың алдында қияметте ең төмен дәрежеде болатын кісілер екен енді Э, жаңа шын мәнінде айтып жатырмыз ғой қазіргі уақытта мына әлеуметтік желіде хайп деген нәрсе бар мынау э, иә. өзінің өміріндегі бір э, бір қиын жағдайды ол тіпті қиын болмаса да оны қиындатып көрсетіп бүкіл күйеуімен ажырасқанын енесімен ұрысқанын әртүрлі жағдайларды мынау бүкіл қоғамға жайып салу ол қазір бір сәнге айналған сәнге айналды неге себебі қазір адамдар кешіріңізші бір сөз қосайын және көпшіліктің осыған еті үйреніп кетті иә. дейміз ба өліп кетті дейміз ба егер ол айтып жатса <clears throat> а сөйтіпті ғой деп одан сайын тереңірек ана жақта сондай болды е, кеше бақыт деді ғой күйеуін көре қояйыншы дейді күйеуіне қарайды баласына қарайды сондай нәрселер көбейіп кетті өйткені бұл нәрсе қаралымды жинайтын нәрсе екен мысалы егер де э, сондай бір өміріміздегі бір жағдайды айтсақ онда ана нәрсе қаралым көбейеді да одан кейін оның әлеуметтік инстаграмы жақсы дамиды оның рекламасы жақсы жүреді ол кәдімгідей үлкен адам табыс көзіне айналып кетеді былай қарасаң жеке адами құндылықты табыс көзіне айналдыр иә жеке өзінің өмірін қоғамға паш ету арқылы табыс табудың бір жолы қазір ол да енді алла сақтасын бұл дұрыс емес бірақ қазіргі көп жастар сол нәрсемен айналысады біріншіден енді жаңағы сұраққа байланысты қараңыз мынау біреудің айыбын айтып қойды иә. бірақ соған өкінішін бірінші алладан кешірім сұрайды деп айттық иә одан кейін ә, жаңағы алланың есімі бар әл саттар деген оны айттық сол дұғамен жаңағы адамнан кешірім сұрады алладан кешірім сұрады және одан кейін сол нәрсені екінші рет қайталамауға тырысу керек егер де сіз мысалы алла сақтасын бір адамның ә, бір адам екінші адамның айыбын ашып қоятын болса алла сақтасын онда пайғамбарымыздың хадисі бар діндес бір адам өзінің діндес бауырының айыбын ашатын болса алла тағала сол күнәні өзі жасамайынша оны өлтірмейді деп айтады тағы бір қайталай қойыңыз <coughs> мысалы бір адам екінші адамның айыбын ашты ашты сондай бір нәрсе жасады ол үйтіп қойыпты бүйтіп қойыпты деген сияқты өсек деп айып ол бірақ шынымен болуы мүмкін өсек деген қандай нәрсе өсек деген бір адамның екінші адам туралы ол қаламайтын бейнеде айтуы ол мысалы мен қаламаймын мені сондай бейнеде мені сондай деп айтқан қаламаймын егер мен туралы сондай бір жаман ақпарат айтып жатса маған ол көңіліме қаяу келтіретін болса онда бұл өсек болады ә, бір күні бір адамға келіп айтқан екен жаңағы сені мынау бауырың өсектеді деп мынау бауырың сенің сырыңды айтып қойды деп сонда ол кісі айтқан екен сен маған үш нәрсе алып келдің дейді біріншіден сен мені уайымға салдың дейді екіншіден менің көңіл көңілімді түсірдің дейді үшіншіден өзіңнің көргенсіздігіңді көрсеттің дейді бұл жер егер де жаңа айттым ғой діндес бауырымызды айыбын келіп ашып екі адамға немесе бірнеше адамға қоғамға айтып көрсететін болсақ сол күнәні мысалы зорлық болсын зомбылық әртүрлі күнәлар болуы мүмкін қылмыс немесе жай ғана өмірдегі бір іс әрекеттер сол нәрсені айтқан нәрсені өзі жасамайынша алла тағала ол адамның жанын алмайды екен бұл пайғамбарымыз салам өзінің хадисінде айтты бұл міндетті түрде орындалатын нәрсе өйткені мынандай нәрсе бар да ә, мысалы біреу бір адам екінші адамның күнәсін сырын ашып қойды yeah. Иә. бұндай жағдайда ол басқа адамдардың өзіне айтқан сырын ашпауға тырысу керек өйткені бір сырды ашқан адам ол одан кейін сырды ашуға әдеттеніп кетеді екен ол бір қалыпты жағдай сияқты болып кетуі мүмкін егер сондай қалып, сондай қалыпты жағдайға айналып кетпес, кетпеуін қаласа онда бұл адам дұға етеді я раббым алла менің жүрегімді осындай ә, ашып күнә өзгелердің күнәсін ашып қоюдан өзгелердің сырын ашып қоюдан сақтай көр және өмірінің соңына дейін ешкімнің сырын ашпауды маған нәсіп деп бір ғана жолы басқа адам енді одан кейін кім сыр айтса да қабіріне сол сырды алып кету мысалы бір адам екінші адамға сырын айтты ма бізде кейде айтылады ол қашан айтуға болады ол сырды деп ешқашан ол адам сол сырдың иесі өзі айтпайынша енді бұл маған бұл сыр емес оның мен жаңағы жуып шайдым бәрі өтті кетті деп өзі айтпайынша ол адам айтпайды иә және сырдың мерзімі болмайды мынандай болады ғой мысалы ол сыр айтушы адамның өзі кейде өзіне де байланысты болады да жаңағы бүйтіп өзі иә, жоқ мен бұл бүйтемін күнсұлу сен деп айтам саған ғана айтамын деймін да ешкімге айтпа деймін сосын барамын да жаңа сен ешкімге айтпай жүресің мхм ешқашан да айтпайсың да сол маликаға барамын да <laughs> малика мен сені өзімдей көремін осы деймін да сосын маликаға айтамын жазираға айтамын сонымен тарап кетеді сол сондай жаңа ол да <laughs> айтып тұрмын ғой бұл шатасады кім айтқанын сол ғой сосын мынандай көбінесе мынандай жағдай болады жаңағы сыр естіген адам біреуге жеткізеді ғой сонда ол жеткізуші жеткізушіден естіген адам емес жеткізуші де емес сыр айтушы адам кінәлі болып қалады өзі Әне. өзіңді біртүрлі сезініп иә кінәлі болып қаласың сондай иә. нелер болады ғой иә иә иә сонда ана екеуі қосылып алып сені қаралап иә. сондай ол өмірдегі бар нәрсе оны ана бір бәрі ғажап демей ақ қояйық күнделікті <laughs> жаңағы болып жататын дүние ол ене мен келін жаңағы не дейді абысындардың ортасында қайын сіңілі мен жеңгенің ортасында дос құрбылардың ортасында осы көбінесе сақтау жаңағы өсек дүние енді әйелге байланысты айтылады ғой иә. а, негізі кейде анау қазір э, әлеуметтік желілерде жаңа қасында досымен отырады ол бір адам баласы ғой енді жұлдыз болса да адам баласы соны түсіріп салып жіберіп жатады сонда жаңағы үшінші ол міндетті түрде қасында досым деп ертіп апарған адам отыр ғой иә иә сондай айналайын мынаны өшір қоя ғой деу жоқ біз жаңағы өзіңіз де сөзіңіздің басыңызда айтып кеттік осындай жағдайға бізді не жеткізді айызымыз қанатындай жаман дүниеге сондай бір әсіресе мынау бір ұлтшылданғаным емес сондай жағдайда бір түрлі жағдайлар естіп жатқан кезде мен ойлаймын қазақ па екен өзі деп өйткені қазақ деген бәрін ақылға саған жаңағы сондай үлкен дала философиясымен өскен ұлт еді ғой ешқандай бір коучтарсыз жеткен тәрбие еді ғой иә мынау жаңа қазақ па екен өзі деген бір ар жағында сұрақ туады сол негізінде мен бір басымнан өткен жағдайды енді сыр деп айтпай ақ қояйын бірақ мені аманаттың қадір қасиетін үйреткен досым болды ә, шынымды айтсам өте үлкен құпиясын маған айтты сосын маған айтты жолдың бойында тұрмыз бұл аманат деді егер мен біреудің аузынан еститін болсам онда мен сені досым деп танымай кетемін деді аманаттың не екенін жақсы білемін жақсы дедім алланың атымен қабыл еттім дедім қабылдадым ол аманатқа берік болуды үйретті маған арада жылдар өтті аллаға шүкір ол ішімде әлі күнге шейін ол сырды ешкім білмейді білмей ақ та қойсын білмей өтуді нәсіп етсін сосын менде мынадай бір жүрегімде қорқыныш пайда бола бастады ал егер ол басқа адамнан біліп қойса менің жүрегімде үлкен қорқыныш тұр мен сақтап келе жатқан аманатты басқа біреудің аузынан біліп қойса және ол маған соны жаңағы сен маған менде үлкен қорқыныш болды өйткені аманат дегенді мен алла деп білемін мен үшін солай болды иә, иә өйткені мен алланы сатудан қорқатын адаммын мысалға Мені мысалы мен ол адамды басқа жағдайда да мені егер сатып кетіп жатқан болса да басқа болса да мен оның алдында екі дүниелік қарыздар деп есептедім себебі ол маған аманаттың қалай сақтауды үйретті өте қатты айтты маған бірақ мен соны қабыл алдым және соған үйрендім сосын сол аманатын ол, ол ұмытылды ол жағдай бәрі ұмытылды ешқандай не жоқ аллаға шүкір мені осылай аманатқа үйретті да кәдімгідей баулыды мені адам ретінде мен содан кейін өзімді мен аманат сақтай алатын адаммын деген өзіме сондай бір жүрген жерде көшеде бір басқаша әсері оның жаңағы мен жаңа жүрек туралы айтып кеттім ғой иә жүректі қарайтпау енді ішкі бүтіндік адамда мен жаңағы қызыма ылғи айтып отыратыным адам жалғыз отырғанда да тәртіпті болып отыру керек деп ол жалпылама мағынада айтылған дүние ғой ол иә, иә, иә. тәртіпті болу деген бірдеңкені білдіру емес ол таза ой ойдың тазалығы ешқандай бір біреуге жамандық ойламау барынша тілеулес болу деген сияқты енді ішкі бүтіндік деген болады ол адам өзінен жиі есеп алу керек тіпті жиі болғанда күнде мен жастыққа басым тиеді ол әдет қашан пайда болған мен де пендемін мен де бір жаңа жұмыс бабымен болмаса бір көшеде жаңағы жер жеткіз, жететін жеріне жеткізбеген таксистке ашулануым мүмкін ғой иә, иә. сосын кешке жаңағы жастыққа басым тиген кезде аллаға шүкір деп енді бүгін мен не істедім мен кімге не оны сол адамға менің барып жаңағы менен жасы кіші қызметкеріме дауыс көтеріп жіберуім мүмкін ол басқа нәрсеге зиян тигізбеу үшін мысалы сондықтан ол оқырманның бір сұранысын дұрыс орындамаған үшін әй мына кітап тұр ғой сен неге бермейсің деген дауыс көтеруі мүмкін ғой сонда келесі жолы мен барынша сабырлы болуға тырысайын ішімнен оннан кері санап менің осы қылығым бүгін дұрыс болмады көргендікке жатпады ұқсайды екен сосын ішімді жаңағыдай бүтін деймін жаңағы сіздің тесілген жерін тесілген жерлерін жамап сосын өз өзіме өзіңе өзің жаңағыдай бүгін мына нем дұрыс болды менің деп иә yeah. жұртқа бір иә <laughs> э, бір анау кейде бір енді бір ана бейсен аға екеуміз марқұм жаңағы әңгімелескен кезде аға айтатын әй ғазиза ешкім жоқ екен бізге мақтанып алайықшы ол мақтаныш иә. өзіңнің жоспарыңды бөлісу иә. жаңағы ол мотивация ғой анандай мақтаныш емес иә, қой енді сонда жаңағындай бір жақсы бір тірлік бітірсең күшті болып жүресің да жаңағы сіз айтқандай иә өмірге риза болып ол мынандайға жетелейді ол состояние жаңағы орысша айтқанда сен келесі біреуге бір жақсылық жасағың келіп тұрады сен дүкенге барасың да бүгін әдемі болып тұрсыз дейсің ана водительге удачного дня деп кетесің бір <laughs> орыс водительге сосын әкем мен бір коляскамен әйел келе жатса оның бәрі мынау бумеранг жақсылық тарай береді неден сіздің ішкі бүтіндігіңізден ішкі бүтіндік қай кезде пайда болады ішкі бүтіндік жаңағы ә, тыныш жүрген кезде тек жүрсең тоқ жүресің дейді ол тоқ тамаққа тоқтық емес иә. ол ішкі бүтіндіктің тоқтығы өте тамаша айттыңыз мен жалпы әр бағдарламада ә, еске нететін нәрселерді мысалы адамның ойында қалуы керек өмірлік сынаққа толы ғой енді әртүрлі иә. сынақтар біз айтқандай бола иә. бермейді біз қалағандай болады иә кәдесіне жарататындай біз қайткен күнде де қалай болғанда да біздің қазақтың қыз келіншектері ең керемет ең көркем мінезді иә, болса жалпы әйел ақылды болуға міндетті емес дана болуға міндетті қандай керемет ақылды иә. болуға міндетті емессіз дана болуға міндеттісіз біз сіздерді қатты жақсы көреміз ә, ғайза ханым айтқан бүгінгі қандай керемет сөздер бала тәрбиелеп отырсыз ол қыз тәрбиелеп отырсыз балаңыздың алдынан келмесін десеңіз өзіңіздің бойыңыздағы кемшіліктермен күресе біліңіз қазақтың қыз келіншектері деп тағы да бір ә, осы сыр сақтаудың ә, жайында енді оның азабы бар ғой сіз о дүниелік азабынан біраз хабар берсеңіз жаңа айтқанымдай алла тағала егерде бір адам екінші адамның айыбын жасырса күнәсін жасырса онда алла тағала ол адамның алла алланың алдына барған кезде бүкіл күнәсін жасырады екен мысалы бір адам бір күнәні жасап қойды иә бірақ оны біреуге айтуға намыстанды ұялды соны сол кезде іштей аллахым мен осыны жасап қойдым мен кешір деп аллаға ғана жалбарынып бұл өмірде ешкімге айтпайтын болса алланың алдына барған кезде жаңағы адам алдына келеді екен да сол кезде бүкіл есептер бүкіл адамдардың көзінше жасалынады екен бірақ тура сол күнәсін айтатын кезде алла тағала ешкімді қалдырмайды екен ол жерде өйткені біз осы дүниеде қаладық оны алладан басқа ешкім білмеуін қалады сол сияқты соны қиямет күнінде алла тағала Э, жаңа құлы сұрайды екен аллахым жаңа бүкіл адам тұрды бәрі қайда кетті деген кезде сен негізі осы арғы дүниеде жаңа осы дүниеде жүрген кезде күнәңді жасырдың адамдардан енді мен сенің бүкіл күнәларыңды осы жерде де жасырамын дейді бұл өте керек нәрсе мысалға ә, мынау сыр бір адамның айтқан сырын екінші адамға жасыру ол бірінші тексіздік қой екіншіден бұл адамның иманы әлсіреп кеткендігін білдіреді мысалы аманатқа беріктік деген сөз адамның иманы мықты адамдарда ол аманатқа өте берік адам болады мысалы пайғамбарымызда әл әмин деді әмин деген сөз ол аманатқа берік адам ол аманатқа берік адам ол үнемі ол иманы мықты адамдар үнемі аманатқа берік болады да ал адамның иманы әлсіреген кезде ол біртіндеп аманатты ұмыта бастайды алланың алдына барған кезде бір бірін алла разылығы үшін жақсы көрген достар алланың көлеңкесінде болады екен алланың көлеңкесінде болады деген сөз алла тағала оны көп оларды көп деген жамандықтардан сақтайды сол жердегі мысалы ауыр азаптардан күнәлар азаптардан қорқыныштардан сақтайды екен да алланың көлеңкесінде болған достардан болу үшін алланың көлеңкесіндегі қауіпсіз достардан болу үшін осы дүниеде сол дос сипатына ие болуымыз керек дос деген сөз ол аллах бір бір бірін тек қана алла разылығы үшін жақсы көру және досының қажеттілігін ол сұрамай жатып орындайтын адамды нағыз дос деп атайды екен мысалы мен бір қиыншылықта тұрмын мен оны сізге айтқан жоқпын бірақ та сіз келіп соны <coughs> мынау көзбен сезу ыммен сезу деген нәрсе бар ғой сонымен сезіп ә, жаңағы қиындығын жеңілдетуге көмектесетін болсаңыз алла тағала онда сіздің бүкіл қиыншылықтарыңызды жеңілдетіп қояды екен өйткені пайғамбарымыздың хадисі бар бір адам бір мұсылманның ауыртпашылығын қиындығын ә, жеңілдетсе онда алла тағала оның қиындығын жеңілдетеді дейді мысалы сізге мынау ә, сырды сақтау қиын болды мысалы сыр қиын ғой шынымен де оны сақтау бірақ сол кезде шын бауырыңызға айттыңыз да оны мен саған ғана айтамын жаңа құрбыңыз сияқты егер сіз сол сырды сақтасаңыз алла тағала онда сіздің бүкіл сіздің қиындықта алда бір бір апат болуы мүмкін алла сақтасын бір жамандық болуы мүмкін тіл көз болуы мүмкін сол нәрседен сіз сақтап тұрады өйткені сіз досыңыздың қиындығын көтердіңіз өзіңіз сол кезде алла тағала сіздің қиындығыңызды көтеріп береді екен да өйткені алладан артық қиындықты көтеретін ешкім жоқ біз адамбыз қанша дегенмен мынандай бір жақсы сөз бар ыыы ұялу жақсы сезім ең бастысы өзіңнен өзіңге алу ең жақсысы дейді сондықтан осы жаңағы Э, есеп алу жаңа ішкі бүтіндікті сақтау жүректі сақтау ол адам жаңа ғана э, ешқандай бір жай ғана қарапайым дүниемен ақ ешқандай бір коучтың психологтың алдына бармай ақ өзін өзі күнделікті жаңағы өйткені өз өзіне уақыт бөлу өз өзіңді жақсы көру деген ол жаңағы ғажап бір бренд киініп боянып алып инстаграмда жүру емес иә. өз өзіңді жақсы көру деген ол сені жұрт жақсы көрсін а сен қайғылығыңнан жақсы көреді ол әдемі көйлек болда сатып алады ғой жақсы адам болу ол адамдағы қылық мінез ортаға сыйысу адам баласы болғаннан кейін жаңағы бір ол жалғыз өмір сүру деген ол психологиялық ауытқушылық қой ал жалпы оның қасында біздің ұлт біз жалпы көпшілміз жаңағы тіпті көрші кіріп шай ішіп кетпесе өзі бір апта үйіңе біреу келмей қалса біртүрлі боласың ғой біреуге шай бергің келіп тұрады ғой <laughs> соны сіздің жақсы шай беретініңізді білемін <laughs> соны <laughs> жаңағы ағайын туыс дейді жеңге құда жекжат абысын ажын сол ортада жаңағы бір сенің мінезіңе ғашық болсын сосын әйбір осы адам дұрыс адам деген ол приятно ғой әрине сондықтан өз өзіңмен жұмыс жаса өзіңді жақсы көру жақсы адам болу өзіңе уақыт бөлу деген тек қана фитнеспен барып бетті көзі бояй беру емес иә ол жаңағы сен білмейсің ба мынандай жапондарда мынандай мақал бар өзің білме білген ол қарғыс екен өзің білме білгеннің тілін алма деген сенің ақылың жетпей жатырма, ма осы бір адам дұрыс осы ақылдасайыншы де сұра жаңағы мен мынандай мынандай бір жаңа қылықтардан қалай арылсам болады сондай бір әңгімелесу адам әңгімелесу арқылы жаңағы бір дұрыс әңгімелер айту арқылы бір біреудің жаңағы өмірбаянын оқу арқылы мен мен жалпы көркем әдебиет оқып отырамын ғой көркем әдебиеттің жаңа пайдасы не дейді ғой иә yeah. кітабымды қыстыра кетейін енді иә <laughs> көркем мына жалпы қазір адам депрессияға ұшыраған кезде жаман мінез көрсетеді айналасына yeah. Иә. үйіне баласын ұрады күйеуіне жаман сөз айтады mm -hmm. ал депрессияны оксфорд ғалымдары айтады депрессияны шығарудың бірден бір несі жаңағы спорт деп атады музыка mm -hmm. А, ен, оның ең пайдалысы жаңа ең тез әсер ететіні кітап оқу он он бес минут қатты ашуыңыз келіп бара жатса бір көркем әдебиет сан әлемге кетесіз өзіңіздің проблемаңызды ұмытып кетесіз ана сөйтіп отырғанда ол қайдағы деп ойлауы мүмкін сіз жасап көріңізші соны ол әсер етеді мысалы ше жаңағы жас келіншектерге жас ата ақыл кеңес болсын деп жатырмын сонда ана жаңа өзіңді жақсы көру бір жерге барғанда жаңағы жақсы сөйлей алу соның бәрі бір бірімен ана астасып жатқан дүние ғой ағайынның алдындағы жаңа неге еттің бірі сорпасы бірі қамыры бірі қазысы деп па <laughs> иә неге неге барлық адам сондай болмасқа әрине деймін да неге ол жаңа неге адамдар бәрі жақсы болмайды <laughs> соны айтамын да сол анандай ғой бізге жаңағы мынандай қымбат көйлек маған келмейді ғой мен осыған лайықтымын деген дүниені ол дүниеден ғана көрмеу керек мен неге күнсұлу сияқты болмаймын мен неге ғазиза сияқты иә. жаңағы жақсылық жасамаймын иә, иә. деп жаңағыдай бір қызығушылық ретінде қызғаныш емес адамның сол жаңа кітаптан айтып жатырмын ғой сонда қарап оқып отырамын ғой мен сол кезде так мына кейіпкердің мына жерінде жаңа ол шығарма ол үлкен тұтас әдебиет деген тәрбиелеу құралы идеология ғой иә. ол еріккеннен жазған жоқ қой иә. сондықтан оның ішінен адам тұшымды бір дүние алу керек сондықтан кейіпкерлердің өміріне кіріп мынау жаңағы мына жері дұрыс емес екен деп өзіңнің бойыңнан сол теріс қылықтарды іздеу әрине сен жаман шайпау әйелдер көріп тұрсың ба жаңағы тез бойыңды жинап алып мынау деген бір сүйкімсіздеу дүние екен ғой өзі негізі деп сол өз өзіңді тәрбиелеу өз өзін жақсы көру деген күнделікті өз өзіңмен жұмыс істеу деген сол тек қана бет әлпетпен емес фигурамен емес жаңағы ішкі қасиетіңді жөндеу ол керек мен тіпті жастарға айтамын әй сен кейінгі болашақ ұрпақ әкелесің ғой дүниеге мхм менің ана қызым бүйтіп айтады маған мен кәдімгідей бүйтіп мақтанып қаламын әлемдегі бір ең ғажап анаға мен сияқты бір ғажап баланы құдайдың бере саған ай дейді <laughs> болды маған содан артық мотивация керек жоқ мен аяқ басымды жинап қызымның алдында ғана емес жаңағы жалпы бір жаман сөз айтып қоймауға қонақ келген ол деген бұл үлкен мектеп бұл үлкен жұмыс негізі өзіңнің жұмыс үлкен жұмыс шаршап қаласың ғой <laughs> ол болмыс жаңа айтып иә, отырғаным иә. болмыс мінез иә. бәрі әсер етеді бірақ бұл өзгеруге болады мүлдем жаңа қатып қалған дүние жоқ таптаурын дүние жоқ қалау дейді ғой қалауың жансақ қар жанады дейді қазақ сол қазақтың бір бір мақалы өзі дәстүрлі мақалы соның түбін Э, зерттесең сол артында үлкен философия тұр э, сондықтан жалпы мына өмірдегі э, жаңағы өсек айтпай ә, біреудің сырын сақтай білу деген жаңағы сіздің ішкі бүтіндігіңізді сақтап тіпті мындай жымиып жүруіңізге қамқорлық пен жақсылықтың артуына сіздің ол үлкен көмегіңіз сауабыңыз қоғамға бәрекелді көп рахмет қадірлі телекөрермендер осымен біздің бағдарламамыз аяқталды бізде бүгін сырласайықта сыр сақтаудың негізгі талаптары сауабы жайында зияны жайында кеңірен ә, қозғадық әңгіме айттық көкірек көзі ояу ә, көрерменге көп нәрсе айтылды ғой деп есептейміз айза ханым өзіңіз бірнеше сөзді тарқатып айттыңыз ә, өзіңіз де айттыңыз соның ішінде жалпы қазақ әйелі үшін баласының көгергені өсіп өнгені оның өмірде өзінің жолын тапқаны адаспағаны маңызды болатын болса ғазиза ханым айтпақшы «Ә, балаңыздың алдынан келмесеңіз десеңіз өзіңізді түзеңіз деп айтты мен бүгінгі біздің бағдарламаны тап осы сөзбенен ә, жаңа аяқтағым келіп тұр жігерлі адамдарымыз жүректі адамдарымыздың қатары күн санап арта берсін келесі эфирде көріскенше сыр сақтай білейік сұлуларым